kita akan masuk ke kuala lawak

jenis di sana ada klub guys gitu, gelap oke kita jalan Tá aqui. 哎。